assalomu alaykum kreativ quvnoq shijoatli yoshlar sizlar eng kreativ va qiziqarli loyiha va startaplarni kutyapsizlarmi Bunday bo'lsa oltin qanot volontyorlik guruhi hamda volontyorlar akademiyasi tomonidan tashkil etilayotgan eng shijoatli eng quvnoq eng kreativ bo'lgan shahrisabz yoshlar festivaliga sizlarni taklif qilamiz demak bizning festival volontyorlik kelajak liderlari xalqaro grantlar it va startaplar kabi loyihalarni o'z ichiga qamrab olgan Hurmatli respublikamiz yoshlari, sizlarni yuqorida aytib o'tilgan yo'nalishlar bo'yicha malakali mutaxassislar tomonidan tashkil qilinadigan treninglarda kutib qolamiz. Shahrisabz yoshlar festivaliga